Oke teman-teman Kita berjumpa kembali Dalam kesempatan ini Di kesempatan ini Saya Menjelaskan Beberapa tips hmm, Tips Tutorial Bagaimana caranya mendownload video dari Facebook nah sebelumnya hmm, untuk teman-teman silahkan subscribe like like dan subscribe ke akun channel YouTube untuk kemajuan channel kita ini uh, sehingga mampu memberikan informasi dan hiburan kepada teman-teman semua. Nah, selanjutnya akan saya berikan tips, berikan penjelasan ya uh, tentang bagaimana cara untuk mendownload uh, video di Facebook. Nah, untuk ini eh, perangkat teman-teman harus diinstal harus menginstal aplikasi pendownload peng, atau pengunduh video. Nah, kalau saya ya di lebih percaya kepada aplikasi Fitmat ya. Nah, nah jadi kalau di Fitmat nah, saya lebih senang karena lebih fiturnya lebih lengkap begitu teksturnya lebih nah ini dia nah karena kita karena kita sedang membahas uh, tentang bagaimana cara mendownload video di Facebook jadi kita masuk Facebook nah, untuk Facebooknya sendiri untuk di sini di aplikasi ini eh, aplikasi Fitnet ini saya sudah mendaftarkan akun sudah login di akun Facebook saya sendiri jadi tinggal masuk aja ini ya nah kebetulan tadi saya ada video di sebuah grup Facebook yang menurut saya lucu jadi saya mau download video tersebut mau mencobanya mencoba mendownload video tersebut kita coba dulu mencari video tersebut cari dulu ya nah kalau ini saya lupa uh, untuk aplikasi Fitnet ini eh, teman-teman uh, mungkin tidak bisa menemukannya di Playstore karena uh, eh, Playstore sudah tidak mendukung aplikasi ini lagi jadi jadi teman-teman bisa mendownloadnya melalui peramban teman-teman sendiri seperti Opera Mini atau UC Browser atau Mozilla Firefox atau hmm, Google Chrome atau sejenisnya lah yang lain peramban-peramban yang lain nah sampean bisa klik pencarian uh, ah, fitmap APK gitu jadi pasti bisa pasti ada nanti karena uh, saya kurang tahu juga kenapa Playstore tidak mendukung lagi aplikasi ini mungkin walau alam ya <laughs> nah nanti nah seperti video-video tuh jadi kita tinggal klik itu sudah ada tulisan downloadnya tuh seperti itu jadi eh, teman-teman uh, nggak perlu repot untuk mencari tombol downloadnya teman-teman nah, video yang saya maksud tadi nah sekarang kita coba klik download coba klik download nah, di sini sudah ada jadi kita lihat di tugas <laughs> ya ya yang kalau menurut saya lucu itu teman-teman nah bagaimana teman-teman mudah kan jadi seperti itu aja nah, saya yakin semua teman-teman bisa nah, untuk kesempatan kali ini ya itu saja penjelasan dari saya tentang tipsnya mendownload tentang tips mendownload langkah-langkah video dari Facebook. Nah, semoga teman-teman bisa. Nah, jadi teman-teman mengaksesnya, mencarinya, mendownload di, di Peramban seperti Peramban ini atau sejenisnya lah. Playstore sudah tidak didukung lagi ya itu aja uh, sekedar tahun dari saya uh, jangan lupa like and subscribe di akun channel terlutup terima kasih and good luck